ألف ليلة وليلة هي عمل أدبي خيالي ليس حقيقي يحوي مزيجا من القصص الشعبية العربية والفارسية والهندية تختلف هذه الحكايات فهي متنوعة حيث تجمع القصص التاريخية والخيالية والأسطورية وهناك قصص عديدة تصف الجن والغيلان وقصص عن السحر والسحرة والمشعوذين والعياذ بالله تبدأ حكاياتها بقصة الملك شهريار وشهرزاد يحكى أنه في قديم الزمان كان هناك ملك من ملوك ساسان وكان له ولدان الكبير يدعى شهريار والصغير يدعى شاه الزمان كان شهريار قد حكم ساسان بعد وفاة والده أما شاه الزمان فقد حكم سمرقند بدأ الأمر عندما اكتشف الملك أن زوجة أخيه كانت خائنة وقد صدم لذلك الأمر وما زاد ذلك اكتشاف شهريار خيانة زوجته أيضا فقد كان أمرا لا يحتمل بالنسبة إليه فقطع رأس زوجته كما قطع رأس جميع الجواري والعبيد الموجودين بالقصر وأصبح الملك شهريار كل يوم يتزوج فتاة من المدينة وفي اليوم التالي يقطع رأسها بقي على ذلك الحال ثلاث سنوات فهربت الناس بفتياتها من المدينة وفي يوم من الأيام أمر الملك شهريار وزيره أن يأتيه بفتاة ليتزوجها فلم يجد الوزير فتيات في المدينة وكان للوزير بنتان الكبرى شهرزاد والصغرى دنيا زاد وكانتا ذواتا حسن وجمال وبهاء وكانت شهرزاد قد قرأت الكثير من الكتب في التاريخ وعن سير الأولين فلما رأت شهرزاد والدها مهتما حزينا سألت ما بالك يا أبي فحكى لها عن شهريار فقالت له شهرزاد زوجني هذا الملك فأما أن أعيش وأما أن أكون فداء لبنات القرية رفض الوزير ولكن شهرزاد أصرت على ذلك وقالت لأختها أنها إذا دخلت بيت الملك سترسل في طلبها فتقول لها دنيا زاد احكي لنا يا شهرزاد حكايات تسلينا وبالفعل أخذت شهرزاد تحكي كل يوم حكاية للملك دون أن تكملها حتى أصبح الملك لا يستطيع النوم دون أن يستمع لحكاياتها لمدة ألف ليلة وليلة وحينما فرغت شهرزاد من حكاياتها كانت قد أنجبت ثلاثة أطفال من شهريار فاعتقها من القتل وعم السرور والاحتفال أرجاء المملكة